За бичлэг эхлэхээс өмнө та бүхэн нэг хэлэх зүйл байна. За тэгээд би сайхан 3 дахь чанал нээсэн байгаа. Тэгээд энэ ямар чанал гэх юм бэ гэх юм бол яг өөрийнхөө дуу дуу яг дуу хөгжмийн урсгалаар хийж байгаа зүйлүүдээ тэр цуг дээр тавих байгаа. За тэгээд тийм учраас та бүхэн мэдээж хэрэг дуу хөгжим сонирхолтой болвол тэр чаналыг дагаарай. Тэгээд сайхан бас нэг би нэг cover хийж үзсэн <laughs> байгаа. Тэгээд тэгээ тэгээ юу ч гэсэн та бүхэн сонирхол үзэхгүй юу. Тэгээд таалагд чадахгүй бол явах те тэгэл та яриад тэгээд яг уу таалагдчихвэл э, тэгэл Facebook дээр шеэр хийж тосоолоорой за тэгээд бичлэгдээ орцгоё <gasps> Оо! Йой! Йой! Йоо, заяа цаанууд штэ. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээ бүгдээрээ маш онцгой бичлэг хийж байна. Тэгээд аа яг онцгой гэх юм бол аа өнөөдөр бүгдээд энэ удаа бүгдээр Minecraft тоглохгүй өнөөдөр бүгдээрээ өөр маш сонирхолтой тоглоом тоглох гэж байна. Аа яг энэ тоглоомыг тоглох болсон бэ гэх юм бол аа энэ тоглоомыг та бүхэн ер нь бол мэдж байгаа. Аа дуучин rapper Rocket Bay ах одоо багийнхантайгаа хамтарч хийсэн байгаа энэ тоглоомыг тэгээд э, ерөөхдөө бол fragile squall э, fragile squall одоо fragile fragile <laughs> би яг яаж шилдэг бол мэдэхгүй. Гэтэ юу ч гэсэн ийм нэртэй тоглоом байна. За тэгээд э, энэ энэ үгийг яг юу гэсэн утгатай юм би мэдэхгүй байна. За тэгээд тийм учраас би яг одоо мазалагаа сайх гэж байна. За мазалаа бишээ би зүгээр нэг Mongolian dictionary гээд хайж үздэхээ what is fragile. Fragile юу? А fragile гэдэг юм. За fragile гэж байна. За хэврэг эмзэг За хэврэг эмзэг гэсэн утгатай үг юм байна. За тэгээд үчгсэн. Монгол хүн хийсэн гэхэд ер нь баг итгэхэргүй нэг юм амар тэ өндөр төвшний тоглоом юм шиг харагдж байгааг тав гарч байгаах. Тэгээд амар сонирхолтой байна. За тэгээд хэлцгээе. За эргэж та. Оо. За тоглоом маань ингээ эхэлж шууд эхэлж байгаа юм шиг байна. Яа ямар гоё те. За биш явж болохгүй байна. За энэ одоо бидний харж байгаачлан сургууль байна. Тэнд хүүхдүүд дээс тоглож байна. За тэгээд за ерөнхийдөө бол ард иргэд бол үнэхээр зовсон явж байна. За энэ юу вэ? Contract E дээр дар. За, за, юу гэнэ вэ? 8 дугаар сарын 23-нд <laughs> Монголоор нь штэ. <laughs> Ямар гоё юм бэ. Яа, за. За, 8 дугаар сарын 23-нд аа 23-даар хороолол орчмоос сургаггүй алгуулсан тул хүүхдүүдийг харсан сураг сонссон хүн дараах хуцаар холбоо орно гэсэн байна. За юу ч гэсэн энэ хүүхд бол ингээ алга болсон юм байна. Тэгээд гэрээс гарахтаа хар ногоон цамц болон хөх өнгийн жийсэн өмдтэй гарсан харсан үзэх хүн доор хуцаар холбоо барьна уу гэсэн байна. За би бол энэ хүүхдийг бол харж исэн яг манай хажуу байрны За энэ өөр юм байна уу? За дахиад нэг хүүхдтэй 5 настай өнөөдөр буюу 2016 оны 6 сарын 14 За энэ 16 оны үйл явдал болоод байх шиг байна. Харах юм бол за тэгээ харсан үтсэн үтс гэж юм. За тэгээ 56 47 94 61 гэсэн дугаар байна. За бүгдээрээ юу ч гэсэн энэ дугаарлуу залгаж үцэцгээе. Уу яг хаа гэтээ яг хаа энэ яг Монголд яг ийм дугаар байхгүй үстэ тий. Байд юм болов. Уу зөв бүгдээрээ одоо зүгээр яг ийм дугаар байд юмгүй юу гэдгийг шалгацгаая. За за ерөнхийдөө бол буруу байна. <laughs> За цонх шилний үйлдвэрт нэгтлэн бодогч ажилд авна гэсэн байна. Цонх шилний үйлдвэрт нэгтлэн бодогч ажил авна гэсэн байна. За аа за би бол яг ажил хайж байгаа тэгээд э, ерөнхийдөө надад яг цогсон ажил байна энэ бол. Аа эн чинь бүр юу вэ? 7 оронтой тоо шүү дээ. <laughs> За за тэгвэл байхгүй юм байна. За за А энд ингээ англиар байгаа маань тий. За, SK дарсан чинь гарчих шиг боллоо. За, Steam дээр яг харахад энэ Улаанбаатар гэж хэлсэн. Тэгээд яг Улаанбаатар баг одоо баг л мөн хэлмээл баг одоо Улаанбаатарын ирээдүй гэх юм уу да хэрнэ. Гэтэ одоо байгаа одоо байгаа байдал нь ч гэсэн зарна гэсэн байна. Утас 99 16 За ийшээ. Агарын бохирдл гэсэн байна. За юу ч гэсэн агарын бохирдл. Яг л Монголын нийгмийг бол айгүй сайн харуулж чадчих. Тэнд нэг хүүхэд одоо нэг аавыгаа ч юм уу татаал байна да. За одоо Тэнд нохоо хоол ижээн. За энэ бол бидээ харж байгаачлаа Монгол хашаа байна. Яалтчгүй гоё харагдж байна. За энэ юу гэнэ? Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын нөлөө гэсэн байна. За тэгэхээр 24% бол хүүхдийн амьсгалын замын хөгжлөл 52 амьсгалын зам зүрх судас уушиг Яа, за ерөөхдөө та бүхэн харж байгаачлан тоглоомоор зөвхөн энгийн одоо тоглоом биш энэ тоглоом бол ялцчгүй бас ингээ агаарын бохирдлын нөлөө ингээ та бүхэн бас хэрэгтэй мэдээллийг бас харуулж байгааг харж байгаах. За тэгээд энэ доор нь бол хаахаа гэсэн байна. Тэгээд энд анхаа тэнэг бүгээс гэсэн байна. Тэгээд энэ тэнэг гэсэн байна. За тэгээд ийшээгээ аа аах гинөө. За сайн сайлахгүй. За юу ч гэсэн иймэрхүү юм байна. За тэгээд энэ дотороо а козу завсар гэсэн байна. Кузо кузо кузо 99 11 61 0 9 оронтой тоо юу Тэн тэн дээр бүр 99 00 000 гэрцсэн ба штэ энэ надад л тэгж л харагдаж байна За Stormer Toad coming soon гэсэн байна. За энэ бодвол нэг тоглоом юм шиг байна да. Магадгүй аа энэ тоглоомыг хийсэн компани байгууллагын хамт олонны л дараачийн тоглоом бас байж магадгүй. За тэн дээр юу вэ? За энэ дээр мэдээж хэрэг дэлгүр гэжсэн байна. Үнэхээр гоё байна. Дэлгүр. Ингээд ингээд одоо англи хэл дээр тоглоом тоглоход заавалч яг ингээд нэг үг үг дээр ч амар нэг юм хүндрэл гарч идэг ойлгохгүй гардаг ч юм уу. Монгол тоглоом дээр бол э, ялтчгүй ямар ч тийм асуудал байхгүй. Их гоё байна. Тэд нэг хүн э, орктж байна. Энэ бол бас л нийгмийг харуулж байна. За тэнд мэдээж хэрэг Монгол гэр байна. Би нэр өөрийгөө хараад байсан чинь нэг э, гутарсан нэг нэг шар үндсэндээ зүүцсэн хүүхд тах шиг байна. За би зам гарж ийн. За би одоо ийшээ явах юм шиг байна да бодвол. За тийм байна. Яа, сэгүү ээ шүү залуусаа. <laughs> Яа. За. За биишээ явъя болох уу? Аа болохгүй байна. За за юу энэ да? Манай манай байрны манай байрны хөрш байна. Оо. Та тоглоом одоо л эхэлж ах шиг байна да. Fragile За юу ч гэсэн та бүхэн харж байгаачлан сая бол би ингээд хулгайлагдаад тоглоом эхэлж байгаа маань. За. Одоо л яг үйл явдал эхэлж байна да. Ямар эвгүй юм бэ. Үх. За би нэг өрөөнд орсон байна. Манай найз бид хоёрыг сургуулийн гаднаас авч явсан. Видео видео тоглоом авч өгнө гэсэн манай найзыг усанд оруулна гэд цааш өөр өрөө рүү явсан манай явсан найз минь уйлаад байсан. Одоо тэр уйлахгүй байна. Найз минь хідээ хизээ ёо уушлаа. Хизээ буцаж ирэх юм бол доо гэсэн юм. Ёо вида за юу ч гэсэн вида тоглоом бол авч өгнө гэж хэлээд одоо хуурсан байна. Мэдээж хэрэг та бүхэн ч гэсэн эндээс юу харж өгнө гэх юм бол ямар нэгэн хүн вида тоглоом авч өгнө гэх юм бол итгэхгүй байх нь байна. Зя. Би яг э, Frambo гэдэг нэг тоглоом э, яг нэг тоглож тоглож байсан. Яг тэр үед яг би бичлэг гаргадуулсан л да. Тэгээд тэр тоглоомтой бас төстэй харагдаж байна. Frambo гэдэг та бүхэн бас мэддэг бах. Тэр их надаа зөндөө чихэр өгнө гэсэн эхлээд гой ааштай ах байсан энд ирээд намайг гахайн тоорой гэж шоолсон гинэ. Би чихэр авч ерхийл э, гэж хүлээгээд байна. Би өлж гин нэ. <laughs> Тэгээ бичгийг харах юм бол яалтчгүй нэг э, за нэг хоёр дүнгийн 2 дугаар ангил гарч байгаа хүүхэд байна. Үнэхээр аюултай. За. За мэдээж хаалга бол цойчтой байгаа угаасаа. Надад нэг өсөрч өсрөх а сууж болж ийн shift дараа сууж байна. Өсөрч бол болохгүй байна. А бас S дараа бол сууд юм байна. За би одоо яг эндээс яг юу авах вэ? Хм. Аа энд. Тэр ах манай найз намайг гэрт минь хүргэж өгнгээд дагуулж явсан. Энэ муухай газар манай гэр биш шүү дээ. Аав ээжээ та хоёр хаан байс байгаа юм бэ. Энд ах нар намайг зодоод байна. За би ч гэсэн ийм бүхнийг уншаад айж явах шиг байна. Йоо би сая зүгээр яг ингээд нэг бичгэн ингээд бичгэн дотоос нь юм гарч ирж байгаа юм шиг ямар амар айваа би. <laughs> За юу ч гэсэн аав охин хоёр бол байна. Аа за. Сая оо би нэг юм сонс юу сансан юм шиг байна. Ингээ алах зогж байгаа юм шиг. За тэгээд юу ч гэсэн би өшөглөөд хэврэг байсан нэг ханыг бол нураачлаа. Яас л үйл явдал их сонирхолтой болж байна юу болох гэдэг бас маш сонирхолтой. За би за юу вэ? Юу дотор? За хонгол дотор би явж байна. Ялтчихөө. За энд бол шат байна. Шатаар дээшээ гарцгаая. За энд юу байна? ёо ёо ёо ямар амар тоглоом бэ. Э парламент за юу ч гэсэн гэр бүлийн зураг байна. Эсвэл бол нэг ах эгээ тэгээд нэг хүүхэд ч юм уу. Яй. Ингээд бас ямар амар. За би цаашаа нь явж болохгүй байх шиг байна. Одоо цаашаа нь явж болохгүй байна. За тэгэхээр юу ч гэсэн буцсан юм шиг байна. За буццгаая. Йоо, сая ямар амар газар байсан бэ? За би буцаад шатаар бууя. За одоо цаашаа явж үзцгээе. Оо! Йой! Юу вэ? What the pirshi are you? Энэ яг нөгөө нэг бүгжний эзэн дээр гардаг хин билээ дээ. Яг тэр шиг харагдаж байна. 작아요. 욕은 왜? за шагаа тоглож байна. Морь нөгөө нэг морь орлуулж байгаа маа та. За явцгаая. Camel. Тэмээ буулаа. Оо яана. Мөр уучлаа штэ. За, юу ч гэсэн бүгдээрээ тоглоомоо тоглоноо. Оо ямар хэцүү юм бэ. Йоо, яриач тий. Яна яна яна яна яна. Зайшгүй. Оо. Яа чи. Батрын та. Ба. Энд даа чарах хэрэг. Аа. Та та та. Ба. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Яа. Тэр. Яа. Аа. 어, 어. 야, 아, 전화하려고요? Yes, ялцаа. За би санийхыг даах ёсгүй хаа. Урагшаа явах хэрэгтэй л ах гэж бодож байна. Йоо, бурхан минь ямар амар. Сайн сонссон. Төлхөр төлхөр гэдэг шүү дээ. Үчи чи яасан гоё хөхт вэ? Өө ий чи нэг алга болсон хөхт биш дээ. Төлхөр гинэ. Төлхөр ийшээ байгаа гэсэн үү? Би ч юм аварнаа хүмүн. За энд бол яг орилон байна. Яг энэ бол яг орилоны Би бүр яг тагтаа шиг явж байна. Вэж та юу гэж сонсох уу? За. За тэнд гарцгсан байна. Яа, намайг яаж явж байгаа харалтаа. За, бүхнийтер улам гэгээрэн боловсрохын төлөө гүний уурхайг хамтдаа эзэмший. Наримтлт рууж ба. За, ийм наримтлын зураг байна. Mongolian Times уурхайг татан байгууллаа. 1992 оны За тэндээ бичиг байна. Оо, за ижтэй энэ цахаа хүрэх өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Миний хань гүүгийн би сайн уу? Та хоёрынхоо. Та хоёрынхоо их санаж санах юм да. Анийх нь би тийхээ сайн. Та хоёроо бодоод л өдөржин За юу ч гэсэн эхнэрээс нэрсэн цахиа байх шиг байна. Одоо бас л энд э, байгаа юм шиг байна л та. Эсвэл энд э, ажиллаад байгаа мó би яг ингээ бүгдээ уншиг гэхлээр бас уншихад айгу өндөрлтэй байна. Амар Яа юу вэ? Уурхайн даргын өхөл тхэн буруутай бай. Ад жүтгэний хорлолоо гэсэн байна. Эрцгийн өхөл бидний араас гизээр байна. Үүний тод жишээ бол ширэг уурхайн дарга иргэн ишин өхөн хүлээлээ. Яа, промын амар амар хэрэг болсон байна. Уурхайн дарга байна. Энд юу байлаа? Наа, саний хосон тий. За, эз төлхөрийг яаж болох вэ? Төлхөрийг хаанаас болох вэ? Яах вэ? Ямар ч юм дээ. Энд чинь юу вэ? Аа. Уурхай буулгасан. Утц биш. Энэ яг юу гэдэг нь сонсцоо юу? За за яг юу юу юм бэ гэж сонсоод ирсэн юм байна нэг хүүхэлтэй кино байсан юм байна л да. Юу вэ? А эндээс битлгүүр олох юм уу? Яа ямар юу юм бэ те? За энэ юу вэ? Оо. <laughs> Лаазны нөгөө юу байна л та зайлуу энэ энэ хавдл алтан навч гэдэг одоо таймхл байна л да. <laughs> Алтан навч. За энэ юу вэ? За бас нөгөө нэг э, лаа зонгологдтол юм байна. За илүү. Бүгдээр яг мэдрэмжээр олноо. Энэ одоо хайч. Оо түр алцсан. Yes. Оо <gasps> Йоо. За за за юу ч гэсэн Fragile-ийн демо хуулбар бол ингээд дуусж байгаа маань л та. Тэгээд thank you for playing. Full version is coming soon. 2020 оны 2 дугаар улирлал гэж байгаа юм шиг байна. Яа, бас эвгүй тоглоом биш шүү. <laughs> Би ихтэй бас ингэж товсон гэж утсангүй. Юу ч гэсэн нэг гар саний хүүхдгийг аврах байх гэж утсан юм аа. Гэтэ яалтч аварч чадсангүй. За за ингээд юу ч гэсэн имжлэг үз болов штэ. Ингээд таалагдсан бол лайк, comment, subscribe дараарай. Тэгээд Q&A имжлэг удахгүй орох болно. Та бүхэн хүлээстэй ороо. Тэгээд энэ өнөөдөр имжлэг бол fragile байлаа. За тэгээд дараагийн имжлэгээр уулзлаа түр баяртай. А тэгээ дээрэс нь энэ тоглоомыг та бүхэн wishlist-тэй хийх юм бол Монгол хүмүүст бүтэн хөлбөр нь гарсны дараа үнгүү тоглох боломжтой болно гэсэн. Тэгээд бүгдээрээ бүтэн хөлбөрийг гарсны дараа тоглох болно. За тэгээд peace